Halo teman-teman, ketemu ketemu lagi dengan Ramadan. Hari ini kita akan melihat bagaimana adakah voucher di akun Gojek kita. Oke, kita mulai langsung kita mulai. Pertama, di sini saya menggunakan Samsung, handphone Samsung. Dan ini adalah halaman utamanya. Jadi, langkah pertama adalah kita klik aplikasi ya lalu kita cari Gojek kita klik ini adalah tampilan Gojek ini ada Go Go Ride, Food, GoRide, GoFood, GoBills, GoPulsa, Send, Go gokar dan lainnya yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat di pojok kanan itu ada tanda piala ada tulisan 166 poin lalu kita klik ya akan muncul tampilan seperti ini langkah selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah akun Gojek kita penumpang mendapat hadiah voucher dari PTGI Oke selanjutnya kita klik sudut kanan lagi itu ada gambar mahkota dan tanda tiket yang kita lakukan adalah mengklik tanda tiket ya kita mulai klik akan muncul nah, di sini terlihat ada voucher gokar ini ada gratis naik gokar senilai 7000 ya ini ada masa berlakunya juga berlaku sampai 15 September ini ada berapa voucher 1 2 3 4 5 6 7 8 saya udah gunakan dua berarti totalnya ada 10 jadi kita ada kesempatan untuk 10 kali naik gocar dengan potongan voucher Rp7.000 cara menggunakannya adalah dengan cara langsung aja klik pakai ya klik pakai akan muncul menu seperti ini seperti biasa mau kemana hari ini kita ketik tujuannya misalnya mall SKA ya lalu jemputannya bilang satu kalau tidak ada tambahan langsung aja saya jemput ya di sini akan muncul harganya ya seharusnya uang yang akan kita bayarkan adalah Rp28.000 karena ada voucher rp 7.000 maka kita akan membayarnya rp 21.000 jika tunai karena go, saldo gopay saya tidak ada cuma Rp1.000 maka saya menggunakan tunai karena kalau misalnya gunakan GoPay kita cukup membayarnya 17.000 jadi sangat sangat terlalu hemat ya sangat hemat kalau kita tunai bayarnya 28.000 karena ada voucher 7000 kita bayar 21000 dan jika kita menggunakan GoPay kita dapat pengurang harga lagi yaitu 17000 ya kalau sudah seperti ini kita tinggal langsung tekan pesan GoCar maka aplikasi akan mencari drivernya ya sampai di sini dulu jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah atau langsung melihat handphonenya apakah mendapatkan bonus dari gokar oke itu sekian dulu untuk hari ini Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.